semua, apa kabar? Selamat gini hari. Karena saya tidak tahu kapan kalian akan menonton, bisa jadi pagi, siang, ataupun malam. Selamat datang di kanal YouTube saya bersama saya Purnomo alias Tartul, seorang seniman dwi mantra, Tri Mantra, efek visual, dan hobi tarantula. Bagi kalian yang baru saja bergabung, jika tidak keberatan, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan notifikasi Hal kecil yang Anda lakukan tersebut dapat memotivasi saya untuk terus berkarya. Apabila ingin menonton videonya, silahkan langsung ke menit ketiga. Digital painting yang saya kerjakan ini menggunakan spesifikasi laptop dual core dengan RAM hanya 2GB saja, tanpa VGA juga loh. Lebih tepatnya lagi, saya menggunakan laptop Acer Aspire 4730Z. Jadul banget ya, memang ini spesifikasi tahun 2010 sih. Pentapnya juga masih genius loh. Kesimpulannya, tidak ada alasan bagi Anda yang terkendala teknis. Siapapun dapat belajar digital painting ini. Sedangkan software yang saya gunakan adalah Photoshop CS3 di Windows 7 tentunya. Tadinya saya ingin menggunakan Photoshop CS2, tapi seringnya crash kawan. Setelah googling masalahnya, ternyata memang tidak cocok di Windows-nya. Baiklah, kita langsung saja mulai timelapse-nya. Saya percepat agar hemat waktu dan tidak membosankan ya. dia hasil terakhirnya. Baiklah, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Saya harap videonya bisa membantu kalian. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan notifikasi. Bila Anda ingin bertanya, silahkan isi kolom komentar. Sampai jumpa lain waktu, jaga diri kalian dan terima kasih telah menonton video saya.